Нұрсұлтан. Нұрсұлтан. Қырыққа жетейіндеп қалған тұрғай. 38 болып кеттір. 38 қырыққа жетейіндеп қалып тұрғай. Қой, әгерім. Анда мен саған бір керез айтып қойыншы. Мені. Ей, 38 менен да міне, керез айтып өресің бе? Қойып қояр бейсмен, сенде міне кет одады. Ей, айт. Егер мен бір нәрсе болып кете тұрған болсам, жана дүкөнчү марат барго, марат ошого барып эмне дагы карыз болдуңбу ошого каяктан карыз такыр карыз бербейт го ошол эч кимге карыз бербейт го анан эмне болду ошого бар дагы ошо кишиге тий макулбу ошо менен жашачы өмүр бою жинди болуп калган го эмнеге пусть бир кыйналсынчы өмүр бою сени алып ал えなんだっけ騙しちゃったの Ama kaçanmış hatta.